Vemos cómo está la gente apostada a los lados esperando ansiosos el desfile. Todos están esperando a sus familiares para ver pasar a sus niños. Tenemos en imágenes cómo se está sirviendo el tradicional cacho para el alcalde, don Claudio Butcher. vemos cómo nuestras autoridades están probando la chicha en cacho.